Voilà, <laughs> c'est... Allez les gens, allez les petits hauts, allez les grands gens, allez les jaunes vivants, les jaunes morts, allez On est d'accord, c'est la famille Jésus, d'accord Les artistes sont tous d'accord aussi. Bravo, on continue, on est là.